que es lo mismo, es que si coges, si un ordenador, es que yo no tengo fuerza de voluntad para eso. Toda la fuerza de voluntad que tengo para una cosa, para el internet se me va. Te pone enciendes el ordenador, te metes en el correo, miras las páginas estas de Weebly, de Privalia, rebaja. <laughs> te pones a mirar la ropa. Luego dice a ver, es que llevo ya tres días sin meterme en el 20, a ver si tengo alguna novedad. Venga, 20 ¡Ocho, lo que tengo! <laughs> Venga. ¡Ay, mira quién está conectado en el chat! Eh, <laughs> cuando quiere mirar a las hora y media. Ay, una hora y media ya. Bueno, pues ya, dentro de media hora lo dejo. Se pasa la media hora y dice, ya se ha pasado la media hora. Bueno, pues, vamos a mirar ya el Twitter por último. Ay, qué guay, pues mira, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya, cuando ya dice, ahora yo me voy a poner a estudiar. <laughs> Antes que no te a estudiar, yo antes que no, que no, que no. No me puedo estudiar no puedo estudiar, llega la hora de cenar y no es eso solamente que es que ese día ni me voy a andar, ni me voy a correr, ni nada. Te dedicas simplemente al ordenador, a cenar y a ver la tele. Pues se te quita la ganas de leer. O sea, un día poco productivo. Ole ahí por los niños que se, se, se prestan atención, que son capaces de concentrarse. Es que yo no soy capaz. No tengo ningún tipo de fuerza de voluntad para eso.